Ni tangu Arusha hadi simu nai tunapokea, unalia kurudi ili ishi nami, ndugu zako amekuzoya, kasema lai tungejua singekubali uondoke peke, wanao wanalia, ona mimo nilipora ninywe pombe ila kwa penzi ukafosi kurudi, piga simu mume wangu nakuja na maneno ya konda kwenye basula keti kupasitupaka ulipokaukakaa kila siku mimi nimelewa niko mina mwanangu kumpokea mke wangu konda kasema si wewe ila tu ni mwili wako Rita, Rita, oh, Rita, Rita, Rita,